minu nimi Marika Pukk ja selja taga niisugune põnev koolituspäev siis projektis Regi, mis minu jaoks on ääretult oluline, kuna olen siis ka küll ühe aasta elanud Helsingis, aga tegelikult koostööd teinud eh, Eesti ja Soome eh, hariduselu rikastavalt siis juba üle kahekümne aasta. Eh, koolitusprojekt on minu meelest kui ühes, ühele Soomes elavale perekonna inimesele ääretult oluline ja kannab kindlasti siis neid väärtusi, et inimesed, kes Soome kas tööle või õppima või, või siis ka elama lähevad, eh, kindlasti ääretult kasulik ja oluline. Eh, nägin seda ka tegelikult tänaste kuulajate pealt, kes innustusid, esitasid palju küsimusi ja mõtlesid kaasa eh, minu sõnum, mida ma tahtsin tegelikult täna inimestele anda erinevatele spetsialistidele, kandis siis mõistet inimesest ehk lapsest lähtuv kasvatus, mis peaks siis Eesti ühiskonda rikastama ja andma meie hariduselu muutustele siis äh, uue suuna, kus äh, üksikisik hakkab mõjutama ja saab kaasa rääkida, osaleda Eesti ühiskonna äh, rikastamist, rikastamisel ja saab oma argieluga kenasti hakkama. minu kogemused Soome Eh, hariduskultuuriga, eh, nagu ütlesin, on pikalt siis kakskümmend viis aastat, läbi selle eh, kogemuse olen ma siis kaitsnud eelmisel aastal Tampere ülikoolis oma doktorikraadi ja minu uurimustulemused, mida täna siis ka tutvustasin üliõpilastele, seisavadki siis selle eest, et Eesti ühiskond oma argipäevas muutuks avatumaks, loovamaks et inimesed tunneksid selles ühiskonnas ennast võrdväärsete eh, ühiskonnaliikmetega ja eh, muganduksid või eh, kohaneksid siis Euroopa Liidus olevate väärtustega. mulle kui lektorile oli kindlasti see päev ka õpetlik, küsimused, mis olid siis huvipakkuvad erinevatele spetsialistidele, andsid mulle mõtteainet, kuidas saaksin ise Äh, projekti toetada või otsida äh, siis äh, Soomest uusi kontakte, mis võiksid veel REGI projektile anda erinevaid väärtusi